Hello everyone! Oggi sono qui con Rafael Turrigiano. lui è americano ma ha studiato in Scozia, è un esperto di linguistica, di fonologia, di lingue antiche, è un poliglotta, parli tipo Cinque lingue? Eh, più o meno, sì. Il tuo canale si chiama? Paleogloss, si chiama Paleogloss. Adesso ci sono solamente registrazioni in eh, delle lingue morte, quindi <laughs> se vi interessano quelle cose, se siete nerd... Eh, È proprio bravo. E oggi siamo qui perché mi sono rotta io mi sono rotta Allora Io insegno inglese Con un accento americano Con uno spelling americano Con alcune regoline che variano leggermente Insomma americane Io mi sono rotta dei commenti di tutti Che dicono Ma non è inglese Ma perché lo chiami inglese? Ma è un dialetto? Ma è uno slang? Allora, non volete credere a me? Dovrete credere a lui perché, ecco, come ho detto, <laughs> è vero che è americano, quindi penserete di parte. Però, insomma, secondo me sei abbastanza oggettivo nella sì. tua analisi della lingua. Certo. Quindi ti voglio chiedere un favore, puoi spiegare <laughs> una volta per tutte perché l'inglese americano è inglese? Ti chiedo solo di farlo con un linguaggio che sia un po' più accessibile a mm, tutti. Proverò. Quindi allora, ovviamente sì, sono americano, ma ho studiato linguistica nel Regno Unito e quindi ovviamente mi hanno permesso di <laughs> studiare in una università non inglese ma scozzese ma comunque utilizzano lo spelling eh, britannico e quindi anche se parlo il dialetto che parlo io <laughs> mi hanno permesso di studiare là proprio come per, per esempio una persona della Svizzera che parla italiano potrebbe venire in Italia andare ad, un, ad una università studiare in italiano no? ogni persona che parla una lingua parla un dialetto dialetto della lingua. Io posso andare in Inghilterra e ci capiamo perfettamente. Io direi che parliamo dialetti della stessa lingua, ma Molte persone hanno questo concetto di come un dialetto è una cosa che deriva da una lingua, ma in realtà non, non funziona così. Abbiamo semplicemente varietà linguistica, cioè una maniera di parlare, no? Quando queste varietà sono più simili, le consideriamo varietà della stessa lingua e quando sono più diversi, le consideriamo lingue diverse o forse dialette diverse, dipende, dipende ovviamente. Nel caso dell'inglese, l'americ americano non è che deriva dall'inglese moderno britannico di, di Londra per esempio tutti e due vengono da una base forse 300 anni fa perché anche 200 anni fa non era possibile distinguere tra un americano e una persona dell'Inghilterra dall'accento o dalla Cambridge. Solo sì. 200 anni fa? Solo due, 200 anni fa. Ma 200 anni fa in, in Inghilterra l'accento era molto diverso e ogni varietà di una lingua cambia, quando passa il tempo cambia, ma il fatto che una varietà si parla nella regione geografica in cui si parlava anche mille anni fa non vuol dire che ha cambiato meno ehm, esatto. eh, di, un, un'altra varietà. Quindi per esempio l'italiano standard è abbastanza conservatore rispetto al latino, ma si dice che il sardo è più conservatore rispetto al latino. Eh, molte persone non, non, lo sanno, ma sì, il, il, sardo che si parla a Nuoro, il, il dialetto nuorese, è spesso considerato la lingua più vicina al, al latino. Possiamo dire che lui parla sì. anche latino. <laughs> Le lingue sono trasmesse dalle, dalle persone, non per la geografia. Certo. Perché parliamo le lingue, certo. la, la, terra non, non parla. Adesso non so, eh. nell'inglese standard britannico la R alla fine delle parole non si pronuncia, mentre nell'inglese che parlo io si pronuncia, anche se ci sono anche dialetti in America in cui non si pronuncia. Eh, Quindi infatti 4. possiamo quasi dire che per esempio la pronuncia americana è più vicina all'inglese di un tempo. Secondo te è perché mm. le persone che hanno colonizzato si sentivano in qualche modo più attaccate alla madre, alla madre mm. patria? patria e non volevano cambiare la lingua per questo sentimento di può, es- può madre essere, patria. E, e spesso accade che quando c'è una popolazione un po' più isolata anche cambia un, un po' meno la maniera di parlare. Ovviamente ci, ci sono stati anche cambiamenti nell'inglese americano che non ci sono nell'inglese che si parla in Inghilterra. Ci sono molti cambiamenti che abbiamo in America e non eh, in Inghilterra e ci sono anche molti cambiamenti in Inghilterra che, che non abbiamo in America America. Un altro esempio sarebbe la parola gotten, mm -hmm. cioè I have gotten something. Invece di got. Invece di got, I have got. Gotten si diceva anche in Inghilterra 300 anni fa, ma oggi non, non si dice, ma in America quindi, sì, quindi... Cosa <laughs> risponderesti alle persone che ti dicono però l'americano è un inglese sgrammaticato? Mm. Da dove viene questa cosa? Come sì. la giustificano? Io ragazzi la sento molto questo <laughs> argomento perché essendo un'italiana che ha scelto un inglese americano sentirmi dire ah ma tu parli una lingua sgrammaticata ma tu parli uno slang, mi fa rosicare. <laughs> Ogni lingua, ogni varietà linguistica ha una grammatica. Quando abbiamo una varietà standardizzata dobbiamo scegliere una varietà. Esatto. Quindi l'esempio dell'Italia, 2000 anni fa la varietà standard era la, vari, la varietà che si parlava a Roma. Ma oggi la varietà standard non è il romano, <laughs> ovviamente. Che peccato! <laughs> Però ehm, appunto ehm, tu hai parlato di standard, c'è lo standard americano sì, dell'inglese americano. E lo standard americano è molto molto vicino allo standard britannico. Ci sono dialetti in America in cui c'è una differenza grammaticale, stiamo parlando di, di grammatica perché ogni varietà di una lingua ha una grammatica. In alcuni dialetti c'è una differenza tra he is doing mm -hmm. blank, sta facendo qualcosa, and he be doing blank, sì. fa qualcosa spesso. E questa differenza non esiste nel, nell'inglese americano standard e neanche nell'inglese britannico standard. È una caratteristica molto interessante che è sviluppata. Che a me piace molto. Sì, anche a me è, è, molto. è molto interessante. Ma questa è la grammatica. La, la grammatica non è semplicemente lo standard che abbiamo scelto. La grammatica è il sistema. Molte persone pensano che non ci sia un sistema nelle varietà non standardizzate, ma in realtà, se provo a parlare romano, sì. ma non lo faccio correttamente, tu, essendo romana, sai perfettamente... Che c'è qualcosa che non va. Esatto, esatto. Si capisce eh, immediatamente. Non è che il romano non ha una grammatica, ha una grammatica molto specifica. E per parlare correttamente devi capire le regole. Certo. E quindi noi abbiamo le nostre regole. In Inghilterra ci sono regole simili, ma un po' diversi. Ma... Ed è corretto, ragazzi. Sì. Ed è è corretto. Non state imparando una lingua che vi serve solo per reppare. No, ma lo so che sembra strano, ma io ricevo tanti commenti del genere, quindi in realtà sono contenta. In realtà, come avete capito, l'argomento è molto difficile, è mm. complicato, potremmo parlarne tipo per sì. Tre ore? E lo faremo. Senza, sì. <laughs> lo faremo. Restate qui per tre ore. C'è qualcos'altro che vorresti dire? Perché comunque, dai, l'inglese sì. americano è la tua lingua. C'è qualcosa che vorresti dire per rassicurarli? Mm. Non tutti, ragazzi. Se voi non siete in quella categoria di persone che mi lasciano quei tipi di commenti, grazie, non è per voi questo video, però sicuramente vi piacerà ugualmente. Allora, ciò che io direi è che secondo me se impari una lingua e non riesci a capire e non riesci a, a comunicare, allora non sai bene la lingua. Per esempio, io ho studiato l'italiano, ero molto abituato all'italiano standard e lo capivo molto bene. E quindi la prima volta che sono andato a Roma non capivo molto bene quando dovevo parlare, anche se mi parlavano in, eh, non in dialetto, può essere un po' difficile da capire ed anche, anche quando sono andato andato a Napoli per la prima volta, o in Sicilia o a Firenze. All'inizio è stato un po' difficile capire e quindi per questo ho dovuto fare pratica, ho dovuto ascoltare, ho dovuto parlare con diverse persone così adesso più o meno direi che riesco a comunicare con eh, <laughs> qualsiasi italiano. Capisco che forse se studiate l'inglese standard britannico del sud dell'Inghilterra forse sarà un po' difficile ascoltare un altro dialetto, un'altra varietà tipo l'inglese americano ma allora ciò che dovete fare è fare pratica, ascoltare di più, parlare con più persone perché se impari l'inglese inglese, veramente vuoi parlare solamente con le persone che parlano l'inglese standard del sud dell'Inghilterra, tipo se volete andare in Scozia, in, in, Irlanda, in Australia, in America, o semplicemente se volete parlare con persone di paesi diversi, sarà molto importante allora abituarsi alle varietà che esistono. Tutta una grande famiglia ragazzi. Sì. Grazie mille. Ricordiamo il suo canale, io metterò il link qui sotto. È bravo eh? <laughs> Grazie mille, ci vediamo la prossima volta. Ciao! Ciao.